عامل بکتسه تقدیم edir. Bu nə titrəyişdir, bu nə duyğudur? Sən yoxsan sənsizlik məni xar edir. Səninlə olmağım sənli arzudur. Arzular çarəsiz qəlbimi didir. Gecələr yuxuma hərdən gəlirsən. Nə olarsan buna, etmə etiraz. Sənsiz günlərimi səssiz yıxırsan, getmə dur qəlbimi, şad edin biraz. Ömür də kədərdən yoruldu bezdi. Ömür də kədərdən yoruldu bezdi. Sevmirəm deyərək çıxıb gedirsən. Qəlbimi min dəfə ayrılıq əzdi, bilirəm sevgilim, gəlməyəcəksən. Gedəndən Gedəndən özümlə danışıram mən Gözümün yaşları qurumur artıq Deyirəm gəl gülüm təsəlli versən Həyatla bacara Bilmirəm artıq Kaş əvvəlki kimi bir-birimizə Sevirəm sözünü deyə biləydik Bizdən uzaqlaşan qəmli sevgiyə Gərək heç bitməzdi deyə biləydik. Baxma özgəsinin, baxma özgəsinin sən gözlərinə. Baxışlar yad gələr, kövrəldər səni. Gözünə baxanda donub qalarsan baxdığın gözlərdə, görəndə məni. Mən sənə qəlbimi, mən sənə qəlbimi vermək istədim. Dedilər o sənin, adamın deyil Sevirəm sözünü demək istədiyim, bilməzdim sevdiyim özgəni sevir Çox xoşbaxt olaram, üç şey olmasa Çox xoşbaxt olaram, üç şey olmasa Ayrılıq, xəyanət, nakam məhəbbət Sənsizlik qəlbimə xəncər vurmasan, səninlə ölməyi edərdim niyyət sən məni ölümə belə aparsan Qorxmaram ürəyim fəryad qoparsa Bir kəlmə demərəm sənin xətrinə Getdiyim bu yolda son gediş olsa Onunla birlikdə elə bilməni Onunla birlikdə elə bilməni Sevgiyə bağlayan nə vardı getdi el sirkli bildiğim kağıt parçası onu əllərimdən qopardı getdi. Deyirsən sevmirəm, nə deyim sənə? Həyatın qanunu belədir gülüm. Təki xoşbəxtlik yar olsun sənə. Fərqi yox sənsiz də yaşadım, öldüm. Mən axı demişdim. Mən axı demişdim ölərəm sənsiz. Sözümü tutmağa gedirəm indi Mənim də istəyim budur ki səndən Ölsən də qəlbində saxlama dərdi Özüm günahkaram Özüm günahkaram çox gec anladım Ümidlər pus olmuş diləklə getdi Bir gün eşidərsən çoxları deyir Amil dərdisində məzara getdi Amil dərdisində